سڵاوتان لێبێ و جەژنتان پیرۆز بێ بە هیوام نوێژ و تاعەتی هەمولا قبول بووبێ لەم ڕەمەزانەدا ویستم ئەم جەژنەش بێ ڤیددیو نەبن ڤیددیوەکی فێرکاری بۆ ئێوە دابنێم ڤیددیوەکی هەم گرنگ و هەم کورتە ئەویش باسی تلە پرۆمپتەرە لەم پرۆمپتەر بە کورد بە کوردی نازانم چ ناوێکیە بەڵام ئەوەی لە کەناڵەکان بەکاردێ ئەوەیە کە ئامێرێکە دایدەنەی لەو ئامێرەدا نووسینەکان دەردەکەوێ بۆ ئەوەی ئەو کەسەی هەواڵ بێژە یاخود بابەتەکە باسەکە لەسەر ئەو بیخوێنێتەوە کە ئێمە پێڵێن سکرێپ بێگومان ئێمە هەموو کاتی گوستمانە ئێوە پارە سرف نەکەن و بە کەمترین کات بە کەمترین کات و بە کەمترین تێچوون کارەکانی خۆتان ڕایی بکەن بۆیە ئێمە ئەمڕۆ باسیواکەین چۆن کۆمپیوتەرەکەت پێش ئەوە بابزانین گرنگی تەلەپڕۆمپتەر چییە تەلەپڕۆمپتەر یان ئامادەکنی سکرپتێک بۆ ڤیددیوکانت هاوکاریەکی باشی تۆ دەکات لەوەی کە کەمترین هەڵە بکەی لە ڤیددیوکانت و لە هەمان کاتدا شتت بیر نەچێ زائدن ئەوەی کە زۆرترین زانیاری لە کەمترین ماوە دەدەی بە بەکار دەدەی بە بینەرەکانت کە زۆر گرنگەوە من زۆر پێشنای دەکەم ئێوە بەکاری بنن زۆر سوودێکی باشی لێوەردەگرن ئەگەرچی خۆم تەنها لە دوسێ ڤیددیو بەکارم هێناوە ئەویش لەبەر ئەوەیە کە ڕاستەکەی کاتەکەی من بۆ شازە نەبووە کە بتوانم هەمووی بنووسمەوە دووبارە دەست پێ بکەم بەڵام من ئەوەی گرنگە لە سکرینەکەی ترم ئەو خاڵانەی کە گرینگە نامی بیرم تێ لە نۆتەکەی خۆمدا ئاماژان پێکردووە کە لەم لایە بۆی وەش دەتوانن ئەم ڕێگاز بەکاربێنن بەڵام ئەگەر دوو سکرینت نەبێ ئەوە مۆبایلەکەدا کۆمپیوتەرەکەت دەتوانی بکەی بە تێلە پرۆمپتەر زۆر زۆر باشە ئەسای ما ئەمڕۆ یەک وبسایتتان پێ ئاشنا دەکەین کە دەتوانن بەکاری بێنن هەم بۆ موبایل دەبێ و هەمیش بۆ کۆمپیوتەر دەبێن کە خۆم بەکارم هێنا و زۆر زۆر سوودیشی هەیە بە تەواویش فریە ئێستا بچینە سکرینی کۆمپیوتەرەکەمان پێتان بڵێم کە ئەمە چۆن بەکاردێ بۆ ئەوی سوودی لێوەگرن خۆشەویستان یەکەم شت دین براوسەرەکەمان دەکەینەوە کە براوسەرەکەمان کردەوە لە سەرەوە دەنووسین لە براوسەرەکەمان دەنووسین کەلە ڕۆمپت دۆت ئۆنلاین یەکێکە لە وبسایتە هەرە باشەکان بۆ ئەم کارە کاتێک کە وبسایتەکە کرایەوە بەم شێوازەیە ئالێرەدا ئێمە بۆ خۆما تێکستێکە دەنووسی بۆ نەسلااو ئەم کاتەتان باش لە ڤیددیۆی ئەمڕۆ باسی ئەوە ئەکەین کە چۆن سکرێپت دەخوێنیەوە لە کاتی ڤیددیۆ ئەمە ئێمە ئێستا ئەومان نووسی لێرەدا چەند شتێکمان پێدا لێرەتوانی پرۆمپ دابگری کە پرۆمپت داگرت بەم شێوازی لە دەستکردنەکە با فۆل سکرینیکەین ئەمە پێمانناڵێ کات دەتەوێت چەند خێرا بێ خێراییەکەی و لێرەدا سایزی فۆنتەکەیان قەبارەی فۆنتەکەی دەتوانی گەورە و بچووک بکەیت و لێدا ڕیکۆرد ئەو دوشمانێکە توانی دای بگری بۆ ئەوەی دەنگەکەشت ڕیکۆرد بکە بۆ نمونە ئێمە دەمانەوێ خێراکی بەم شێوازە بێ پاشان کە ڕاستەخۆ دەستمان پێکرد بە ڤیددیوکە و دەستمان بە ڕیکۆرد کرد چی دەکەین ئەمە داگرین ئەبینی بەم شێوازە لەگەڵ دەڕوات و لەگەڵی دەڕۆی ئەوە تا لێرە ئەم هێمایی هەیە کە دوو گەشتی ئێرە پێویستە ئەوە بخوێنیتەوە و لە هەمان کاتدا دەتوانی خێراییەکەی کەمترکەیتەوە بۆ نمونە دەمانێت بە خاوی بڕوە بستۆپیکەین Start. ئەبینی بەم شێوازە خاوتر دەڕوا. واگەر تۆ کەسێکی دەتەوێت بە پرۆگرامێک ئەمیشە بکەیت ئەوە ناوی کۆمەڵێک پرۆگراممان لە دیسکرپشنی ئەم یددیوە بۆ داناون دەتوانن سوودی تاکی لێوەگرن بۆ تەلەپڕۆم بەڵام هەنێکیان بەپارن و هەرێکیان بەخۆڕین بەڵامەوەی کە ئێستا بۆ ئێوەم باس کرد لای خۆم بەڕای خۆم یەکێکە لە باشترینەکان کە خۆم بەکارم هێناوە. وەکو بڵاوکردنەوەی ئەو شتانێک کە فرین تۆکو یوتیوبەرێک دەتوانانی بەکاری بێنی و پرسیارکردن لە هەموو بوارانێک ئێمە ڕۆژانە بابەت پێشکەش دەکەین لەبارەیەوە جگە لەوەش نوێترین ڤیددیوکانی ئێمە لەوێ بڵاو دەبێتەوە دەتوانن بینەری بن کۆمەڵێکی زۆر زۆر لە خزمەت گوزاریمان بەردەست کردووە لە دیسکۆردەکەمان و بەردەوام فراوانتریشی دەکەین بۆی خۆشحاڵ دەبین جۆینی دیسکۆردەکەمان بکەن لینکەکەتان لە دیسکریپشن و لە یەکەم کۆمێنت بۆ دادەنێم لە کۆتاییشدا جەژنی هەموو لایەک پیرۆز بێ و خودا ڕۆژ ساعەتی هەموو لایەک قبوڵ بکا و حەزەکە لە کۆمێنت پێمان بڵێن پلانی تۆ لە یوتیوبدا بۆ ئەم جەژنە چییە خۆشحاڵ دەبین ڕای خۆتمان پێ بڵێ تا ڤیددیوکتر خواتان لەگەڵ هەر شاد بن.